各位大家好，我是澳洲办事处资深商务经理黄进发，阿弗里黄，很高兴在这里跟各位互动。我在办公室主要是负责生物科技与医疗保健产业，主要的任务是在推动澳洲跟台湾的一个科技的合作，以及厂商的一个交流，促进双方的一个合作。那各位都知道，澳洲在医学方面的研究相当先进。 目前，澳洲已经有十五位诺贝尔奖得主，其中绝大多数都是在医学方面。最近上市的女性子宫颈癌疫苗，其实就是澳洲科学家研究的一个成果。澳洲在医疗仪器方面的研发也相当先进，举凡人工电子耳、人工心脏、呼吸中止治疗的一个医疗器材，澳洲都值世界之牛耳。以人工电子耳来说， 他帮助失聪的儿童恢复听觉，重返有声世界，恢复了正常的生活。这是相当相当了不起的一个医学上的成就。目前台湾已经有将近两千位成功的一个个案。另外，在血液制剂方面，澳洲帮台湾做血液的代工，帮助台湾落实了国血国用的重要卫生政策。这也是相当重要的一个案子。 最后，我要跟各位报告是，澳洲在医学方面的一个查验登记跟临床试验，都跟世界接轨，跟欧洲、跟美国都同步在展开，所以提供了一个产品的一个安全与品质。各位如果对澳洲的生物科技与医学方面有相任何的一个需求，请随时跟我们联系，我们会以最大的热忱来回应各位的一个需求与查询。谢谢。